Cote pitense, mano coste capitelonce, ma cote cote no chocolate, mano coste cano chocolate, mano coste cano pitelonce. que vamos a hacer el día de hoy. Les quisiéramos recomendar tres cosas sobre todo. Una, estamos en un lugar sagrado, hay que tener respeto este, a los lugares, por el lugar donde vamos a caminar. Aquí hay lo que dieron nuestros ancestros, muchos tonales, muchas almas que andan por aquí, hay que tenerle respeto. Eh, hay que tratar de mantenernos en el camino, vamos a hacer un pequeño recorrido y terminar donde se ve la luz. Vamos a hacer, eh, ustedes van a, van a, vamos a conocer ...en eh, nuestros ancestros, qué pensaban de la muerte, qué, qué pasaba cuando moríamos, cuando moría un niño, un adulto, un guerrero. Esto, esto es lo que vamos a, ver en, esta, en este recorrido. Entonces les pedimos este, mantenernos. Hay una parte eh, en el que estamos tocando los instrumentos a capela. Entonces les pedimos también el silencio para que algunos estos, de estos instrumentos se escuchen. Eh, y después vamos a llegar a algún lugar donde vamos a, estar ya sentados y vamos a ver una segunda parte de, la narrativa. Es importante también que presten atención eh, para que se les haga interesante a la narrativa. Es muy interesante todo el concepto de la muerte que nuestros ancestros tenían. Yo creo que eh, poca gente es la que conoce esta mitología y es muy, muy hermosa este, como, como tal, como una mitología. Abran su mente este, y eh, reciban este, esta narrativa. ¿sí? Les agradecemos de nueva cuenta y eh, comenzamos. Pues buenas noches. Pues el día de hoy venimos a conmemorar y a recordar los orígenes prehispánicos de esta festividad del Día de los Muertos dedicada a ofrendar a los difuntos y a los antepasados. Eh, nosotros el día de hoy vamos a ofrendar aquí respeto, vamos a ofrendar los sonidos con estos instrumentos tradicionales, también vamos a ofrendar nuestro humo de copal y pues nuestro, nuestro recuerdo. Eh, esta es una celebración de vivos, pero donde nos enlazamos con la figura de los muertos y lo hacemos para compartir, pero compartir que los orígenes prehispánicos de esta tradición, pues nos hablan de que para estas fechas, y como se sigue haciendo ahora, se recibía la cosecha de los primeros frutos después de una temporada de cultivo y de trabajo y de siembra, ¿verdad? Entonces todos los primeros frutos y de la cosecha se ofrendaban a los difuntos en estos meses de octubre por el hecho de que, de que se sabía que los difuntos fertilizaban o beneficiaban a los campos de cultivo. Entonces, así como la tierra nos da los alimentos, también la tierra un día nos va a devorar. Entonces, todo, todo esto se, ofrendaba a los difuntos con la idea de tomar en cuenta ese aspecto dual del universo, vida y muerte, necesarios para que vuelva y siga el ciclo de vida y muerte, vida y muerte. Entonces coincidía en estos tiempos que las, cosechas se ofrendaban a los difuntos y cuando viene el sincretismo eh, del otro lado del mundo, el español, pues eh, por ahí coinciden con algunas fechas que se hacían los santos a los, santos, pero aquí se adapta, eh, como quien dice, nuestras culturas prehispánicas son las que alimentaron y retroalimentaron muchísimo más esta festividad que coincidió de entre ocho fiestas que hacían al año para conmemorar los difuntos, eh, esta única coincidió con la del calendario gregoriano, la de esta temporada. Pero es la principal porque se dedica a los infantes y a los adultos, a los, a los infantes fallecidos y a los adultos fallecidos. Entonces, vamos a recibir esta aroma de copal eh, que se esparce en el ambiente y se desvanece como la vida y deja un aroma agradable. También vamos a ofrendar eh, pues los, los sonidos de estos instrumentos. Vamos también a, a, ofrendar el respeto y el reconocimiento a nuestros antepasados, porque de ellos es esta tradición, de ellos proviene, y queremos invitarlos a que se, así sencillamente se decoren con algo de pintura corporal para identificarnos en este día. Y por otra parte también, bueno, en algunos textos de las narrativas que vamos a presentar son enfocados, eh, son palabras y poemas que, que sobrevivieron en la historia y que son de pensadores muy profundos del periodo prehispánico, donde se sabe que pues eh, la muerte es, es de onda reflexión, es un tema de onda reflexión. Y también vamos a encender nuestras velas para, para con esto simbolizar, vamos a recorrer y vamos a hacer las almas visitando el inframundo y vamos a iluminar nuestra existencia con esta pequeña, pequeña llama que es nuestra vida, evitar que se nos apague y le vamos a recordar a nuestros huesos los diferentes destinos para, los, para nuestros antepasados que le esperaban a los difuntos. Entonces, pues si nos acompañan para rápidamente hacerles una decoración corporal y... Buenas noches, mi nombre es Cotaxla y los voy a guiar por este viaje por el inframundo. Hay dos cosas que deben olvidar, cielo e infierno. Esos, pues, esos conceptos no existían aquí, no conocían el pecado. No se confundan, no es que no conozcan el bien o el mal, es que esas cosas eran castigadas en vida. Es por eso que el inframundo tenía otros valores, otras formas de ser percibido. Y aquellos que acudían al inframundo no iban porque se portaban mal. No iban porque por haber robado, por haber matado. Iban porque los dioses decidían. ¿Y cómo podíamos saber los designios de los dioses? La verdad es que nadie lo sabía, nadie lo entendía. Nuestro papel como humanos y como mortales es solo entender lo que los dioses esperan de nosotros. Después de todo, ellos nos crearon. Y los dioses no nos piden, no nos condicionan que nos alabemos según su estilo, los humanos no estamos aquí para cuestionar a los dioses, estamos para servirlos. Yo, Cotaxla, los guiaré por las cuatro regiones a los que van las almas. Tendrán que hacer uso de su imaginación y de la música. La música los irá guiando por los caminos que veremos a continuación. Habrá lugares tétricos, pero también habrá lugares felices, habrá lugares verdes, habrá lugares para todos. Esperamos que este pequeño viaje por el inframundo les sea de su agrado y les deje una lección para aprender. y aquí al final, que comienza el viaje, el viaje al mundo. En verdad nos vamos, en verdad dejamos de existir aquí en la tierra. Allá donde vamos estaremos muertos o viviremos aún. Como una flor nos iremos marchitando, como una pintura nos iremos borrando de aquí de la tierra. Oh señora, Mictecasihuat, señora del inframundo, ¿a dónde iremos? ¿En nuestra casa el lugar de los descarnados? No dos veces se nace, no dos veces se es niño, no dos veces venimos a esta tierra, señor Chichimeca. Su nombre no será nada algún día, su gloria quedará en la tierra. Aún el oro se rompe, aún el jade se quiebra, Aún el plumaje de Quetzal se desgarra. Por esa vereda es el camino al Mictlán, donde están los descarnados. Ahí yo cuidaré tus huesos. Si, si gustan seguirnos, esta es la primera región. Aquí es conocido como el Mictlán, la tierra de los muertos. Y es que la verdad, la mayoría de nosotros terminaremos aquí. Pues aquí van aquellos que han muerto de causas naturales, aquellos que han muerto como soles viejos. Es nuestro destino de semejantes. del mecate, la señora de los muertos. Y es así como el alma encuentra su final, a las fauces de un par de dioses hambrientos. Pero si creen que el final se encuentra en las fauces de tales dioses, están muy equivocados, pues hay más viajes aún, más allá de un cuerpo marchito que tiene cuerpo contado. En las alas de los dioses de la muerte hay infinidad, hay eternidad, para seguir descubriendo, para seguir creciendo, más allá de lo que hemos aprendido en esta vida. Debemos recordar que a este lugar, aquellos que venían más allá del océano, nos nombraron en el infierno, las almas, pero no estaban más lejos, y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará el cerro con su verde manto y su río llano. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y sonarán como esta tarde están sonando los caracoles en el campo. Morirán aquellos que me amaron y la tribu que será en cada año. Y en el rincón de aquel cerro, con su verde manto y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin cerro verde, sin río llano, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. otra región al que iban las almas. Esa región era más hermosa y más tranquila y a la que todos nos gustaría ir. Pero como dije al principio, los dioses son caprichosos y la verdad es que nadie puede escoger a dónde va. Esta región es conocida como el Tlalocan, donde surge el néctar. De ahí surgen todas las aguas que alimentan este mundo, todas las aguas que hacen crecer las hierbas, todo el verdor que llega en esta tierra. El Señor que ahí habita, quien comanda ahí, es Tlalocan Tecutli, el Señor del Tlalocan. Lo asisten varios Tlaloques, son espíritus pequeños, como niños que corren en todas direcciones en el viento, y a su comando van rociando el agua que los alimenta. Y algunos dicen que cuando son niños y juegan con palos, y derraman de los carritos el agua, entonces aquí es cuando llueve, cuando quebran un jarro, aquí es el trueno que escuchamos. Y allí, ¿quiénes son las almas que asisten? Son aquellos que murieron ahogados, son aquellos que murieron enfermos, con llagas purulentas, son aquellos que por descuido se acercaron a algún río, algún lago, y los tomó el aguizote y los jaló para el fondo. El aguizote, para quien nunca ha escuchado de él, es un animal, un animal negro, de orejas pequeñas y pelo corto, y una cola que, funciona como una mano. Este es el Tlalocan. Es un paraíso enorme, donde todas las armas, todas las plantas crecen y donde siempre hay verdor, donde no se conoce sufrimiento alguno. Continuemos con nuestro viaje. Allá en el Tlalocan, en el reino de Tlaloc, donde se forman las aguas que caen en forma de lluvia sobre la tierra, se dice que ya jamás faltan los frutos verdes ni los maíces frescos. Allá tampoco falta sequía. No habrá sequías. Nunca faltan los alimentos. Allá van nuestros hermanos fallecidos o que mueren ahogados o fulminados por un rayo. Allá van a tener regocijo y consuelo. que debemos visitar. Es conocido como la Casa del Sol. ¿Y quiénes iban a ir? Pues ningunas más que las almas más valientes, aquellos que morían peleando, aquellos que en guerra eran los primeros en la fila, aquellos que sin temor blandían sus cuchillos de obsidiana, aquellos que regaban el campo con su sangre, aquellos que honraban a los dioses en batalla. Este es el Tonatiuh Ichan la casa del sol. Había otro guerrero muy especial que tenía un lugar en esta casa. Y es que nosotros, más que las mujeres que morían en parto, después de todo, ¿quién negaría que esa es una batalla? ¿Quién negaría que se necesita valor para hacerlo? Así que ya iban, ahí iban en aquel cielo, todos los guerreros más valientes, hombres y mujeres, para formar con su sangre un nuevo sol y dar luz a este mundo. ¿Quién diría que su trabajo no es necesario? ¿Quién diría que no lo necesitamos? Este es el tonatiuh Chan, donde vive el sol. El sol es conocido como Tonatiuh. Tal vez, por su grandeza, no hay otra forma de saberlo, pero era el dios más humilde de todos. Entre su origen, la verdad es que se esperaba poco de él. Era un dios débil, enfermizo y pequeño, quien pusieron a prueba contra un dios gallardo, quien ofrecieron en sacrificio y justo antes de arrojarse al fuego, el dios grande y gallardo temió y se hizo para atrás y no se arrojó al fuego, dejando lugar para que Texistecatl se arrojara y ardiera, y formando así el sol que nos alimenta. Y es el mismo Dios al que lo acompañan los guerreros y las guerreras más valientes de este mundo. ¡Corran todos! ¡Alcen sus navajas en cenizas nos tornaremos, y al Dios al sol alimentaremos. en el campo de batalla, mi corazón anhela la muerte al filo de obsidiana. Allá donde retumban los tambores, donde resuenan los caracoles. Tú, mujer, divina guerrera que mueres en parto. Tú, guerrero, que das la vida en la batalla. Tendrán el privilegio de ir al Tonatiu y Chan, la casa del sol. Tú, guerrero, lo acompañarás desde el amanecer hasta el atardecer. Tú, guerrera, lo acompañarás del atardecer al, año, al anochecer, para dentro de cuatro años renacer en hermosas aves de plumajes preciosos, y así andar chupando de todas las flores de la tierra. Así sea en el cielo, todo lo que nace de raíz a ti regresa. Y de la, noche, la de los huesos. Contigo estaremos el tiempo de una muerte. Dama de los muertos. cuando aún no había noche, cuando aún no había día, cuando aún no existía nada, el silencio. Los creadores decidieron convocarse y decidieron darle movimiento al quinto sol. Para esto se convocaron en el fogón divino de Teotihuacán. Los creadores decidieron restaurar a los seres humanos sobre la tierra. Y para esto, Quetzalcoatl tuvo que viajar al Mictlán por los huesos de los seres de las eras pasadas, los cuales estaban bien resguardados por Mictlantecutli en su recinto sagrado. Para poder obtenerlos, Mictlantecutli dio a Quetzalcoatl su caracol y le pidió tocarlo. Quetzalcóatl tomó el caracol lo vio, no tenía ningún agujero. Quetzalcóatl tuvo que llamar a las hormigas para que lo perforaran y a los gusanos también. Después Quetzalcóatl llamó a los abejorros y estos lo hicieron resonar. Y Tlantecutli quedó pasmado con el sonido y en ese momento Quetzalcóatl decidió huir con los huesos preciosos. Ya va huyendo Y Tlantecutli al darse cuenta decide ponerle trampas. Manda ponerle trampas a Quetzalcóatl e impedirle que salga de su recinto con los huesos sagrados. Quetzalcóatl cayó, cayó fulminado y con los huesos esparcidos. Hasta que los padres creadores Ometecutli y Omeziwa intercedieron por él. Quetzalcoatl ya se levantó, tomó todos los huesos, los hizo un lío. Como pudo se levantó y al amanecer salió victorioso con los huesos preciosos y los llevó a Tamoanchán, a la casa de los padres creadores. Ahí llegó, los amortajó perforó su miembro y con su sangre los mezcló y así le dio la vida a los seres humanos. Ya restaurados los seres humanos necesitaban alimentarse y para esto Quetzalcoatl tuvo que redescubrir su sustento, el maíz, para los más iguales, para los merecidos, como lo llamaban los abuelos los seres humanos. Para esto Quetzalcóatl llamó nuevamente a las hormigas para que lo ayudaran a obtener el maíz de allá, del monte sagrado del Tonacatepe, van aquellos que han muerto de causas naturales. Ahí van aquellos que, antes de la madurez, que, antes de alcanzar la madurez han muerto. Aquellos que antes de cumplir los 12 años dejaron este mundo. El Sincalco es pues el lugar donde van las almas de los niños. Y es que los dioses, los dioses sabían que los niños eran como piedras preciosas y que no debían ser sometidos a pruebas duras y que no debían de pasar más allá. Entonces iban allá sin calco con el padre y la madre del maíz. Y a los niños les decían los gilotitos tiernos, y eran recibidos, y aquí eran enterrados, justo afuera donde se guardaba el maíz, pues entendía que servían como un maíz. Y es así pues que los niños, los gilotitos tiernos, viven por siempre allá, jugando ante los dioses padres del maíz, Sinteot y Chicomecoat. Allá viven bajo las sombras del gran árbol Xochitonal y el Chicanohuapal, dos grandes árboles que dan sustento para todas las pequeñas almas que han llegado para allá. Ese es el último lugar al que hemos reservado. Hemos reservado un poco de fiesta, porque después de todo, también estamos vivos y debemos festejar. Así que con esta pieza, la más feliz, los invitamos a danzar, los invitamos a festejar la vida, porque eventualmente llegaremos a alguno de aquellos lugares. No teman, pues es nuestro destino. Pero ahora, mientras estamos vivos, nos toca festejar y recordar a aquellos que ya han partido. A la vez las aves cantan y los ríos corren. Tierra de dioses, de fortuna y una forma de oración, es una forma de acercarse a los dioses. Si alguien gusta participar con nosotros, al frente puede hacerlo con nuestros compañeros. Una forma de orar a los dioses ancestrales, una forma de orar es danzando. gracias. Recuerden que la oración, nuestros ancestros los estaban con danza. Nosotros hemos tomado todo el rito, ustedes algunos ya están pintados, hemos ah, este, prendido el copal y hemos danzado. Entonces hemos cumplido con un rito de nuestros ancestros. Gracias. Este, esperamos este, verlos pronto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Quisiéramos que se llevaran algo del ritual, de las creencias, de los mitos que nuestros ancestros tenían. Eh, no sé si alcanzaron a ver toda la mitología de todo lo que nuestros ancestros pensaban de los diferentes muertos, ¿no? ya sean niños, embarazadas, guerreros, y los lugares. ¿Y qué tan importante era el tener un, perro? Porque sin ese perro no nos cruzaban el río. Entonces todos aquellos que, que, tratan bien los perros, bueno, pues ya nos va a ayudar a cruzar el río, ¿no? ¿Tiene la pregunta? Gracias, entonces, gracias, gracias. Último, de presentarles a mis compañeros. Elisa, en danza, Rafa, Israel en la narrativa, Patricia en la instrumentación, Silvia en danza también, y el servidor José Natividad en la Gracias, gracias.